el día de hoy vamos a preparar un exquisito cevichocho mixto. ¿Y por qué mixto? Porque vamos a usar una porción de pollo, una porción de cuero de chancho, chochos, el tomate, cebollas paiteñas, limón, la sal y la pimienta. Para acompañar también vamos a usar el canguil, salsa de tomate, el verde, ají y especies importantes como el cilantro. Ahora vamos a iniciar con la preparación. Seis hojas y media después... Algunos platos ya están servidos con sus acompañamientos. Ahora vamos a poner el último plato. Esta receta es para cuatro personas en total empezar por la parte de los chochos. El cuero. El pollo desmenuzado. La cebolla. Y el cilantro. acompañamientos es el chifre con el canguí, la salsa de tomate, el ají y la ensalada. El limón cada persona se puede poner a su gusto.